mana tengok dalam dia ni lah keadaan dia tengok ok ni lah keadaan dia saya nak masuk pun dah ready ok ha. tak apa saya update juga saya update saya update supaya sama-sama kita berdoa lah berdoa di pantai dapat diteruskan macam biasa eh, ini benda yang alam bencana alam bencana alam yang tak semua nak tak semua So saya tak ada orang nak ha, Ni lah keadaan banjir dia Tengok lain tu Lain kedai ni nampak cermin tu lah keadaan banjir dia Semalam Maksudnya kalau siapa lalu tu Memang tak boleh nak cross lah ha, ni Parking kita Ni staff-staff ya Setakat ni staff-staff saja ada, ada orang luar datang Bantu tak Syah? Tak ada eh Setakat ni kita tak ada terima mana-mana bantuan eh Ah mungkin dia orang rasa di pantai ni boleh pergi kari insya pun tak ada adalah mengharapkan tapi mungkin nak ringankan beban tu tak salah kot kan ha. ha, tebal dia lumpur dia bukannya ni eh. kan ni jalan ni daripada parking ni kita nak kena handle daripada parking ni cerita parking saja. ni bukan cerita dalam kita ada office kita ada kilang kita ada kitchen kita ada hostel belakang semua ha, A sampai Z kalau tak ada yang bantu Nampaklah kita buka Macam tu je lah kita cakap Kita tak adalah nak paksa orang bantu ha, Tapi Yalah kan tak ada orang minta macam ni kan nampak ha ni keadaan dia kan air masuk sampai ke surau Pak, pintu surau tu sekaki eh pintu surau sana pun sekaki eh ha tu, kalau, kalau boleh nampak tu air masuk padahal dah tinggi dia tu ok ha ni keadaan dia ok ha tu ok ni keadaan dia eh ni saya ni luar tu sebab dalam gelap elektrik pun kita tak on semua lagi dia Okey, eh, ni keadaannya. Okey, sebenarnya kita tak cukup kerja pun. Dalam keadaan sekarang ni kita memang buka meja separuh je. Kita buka meja separuh je sebab masalah pekerja lah. Kita memang kena kekurangan pekerja. Tengok eh. Daripada longkang, nampak. Bukan yang pelipis. Ha, kalau kita dengan perempuan-perempuan ni yang tukul umur, tak tahulah bila nak siap eh. Lelaki pun ada tapi tak ramai. Boleh buat, kita buat je.